That bill includes tax and service. That bill includes tax and service. That bill اون قبضه includes شامل میشه tax and service مالیات و خدمات. That bill includes tax and service. آن قبض شامل مالیات و خدمات است. That bill includes tax and service. That bill includes tax and service. Anyway, I will not pay that bill. Anyway, I will not pay that bill. Anyway یعنی به هر حال به هر طریق I will not pay من پرداخت نخواهم کرد that bill اون قبضه رو یا اون صورت حسابه رو Anyway I will not pay that bill به هر حال من آن قبض را پرداخت نخواهم کرد. Anyway, I will not pay that bill. Anyway, I will not pay that bill. Can I leave a message for Mori? Can I leave a message for Mori? leave a message یعنی پیام گذاشتن برای کی for Mori برای فردی به نام موری can I leave a message for Mori آیا می توانم برای موری یک پیام بگذارم can I leave a message for Mori can I leave a message for Mori This message is written in code. This message is written in code. This message این پیام is written نوشته شده است به صورت پسیو یا مجهول آورده شده in code به صورت کد This message is written in code این پیام به صورت کد نوشته شده است This message is written in code This message is written in code. If you fail, do not forget to learn your lesson. If you fail, don't forget to learn your lesson. If you fail, اگه شکست میخوری, Don't forget فراموش نکن to learn your lesson که درست رو بگیری از شکست بچه ها گذشته گذشته و در بهترین حالت میتونه درس باشه برای شما فراموش نکنید برای موفقیت باید اقدام بکنید و باید شکست بخورید از شکست هاتون درس بگیرید اگر شما تا به حال 100 تا راه رو امتحان کردید که به موفقیت در یادگیری زبان ختم نشده اشکال نداره از گذشتهتون درس بگیرید و بدونید که راه یادگیری زبان یک شبه و ده جلسه ای اتفاق نمیافته باید یادگیری زبان رو به زندگی واقعیتون بیارید و همونطور که زبان مادریتون رو در گفتگوی روزمره در نوشتار روزمره و در زندگی روزمرهتون استفاده میکنید انگلیسی رو باید به زندگی روزمرهتون بیارید طبق یک برنامه درست باید تمرین کنید روزانه درگیر یادگیری باشید تا این رشد و بهبود در شما اتفاق بیفته. If you fail, don't forget to learn your lesson. اگر شکست میخوری، فراموش نکن درس خود را از شکست بگیری. If you fail, don't forget to learn your lesson. If you fail, don't forget to learn your lesson. Whether you fail or fly, At least you tried. Whether you fail or fly, at least you tried. Whether یعنی خواه این خواه اون کدومش you fail or fly اگه شما شکست میخوری یا پرواز میکنی at least you tried دست کم شما سعی کردید اگر شکست میخوری یا پرواز میکنی به موفقیت میرسی اگر هم شکست خوردی اشکال نداره دست کم تلاش کردی دست کم سعی کردی برای یادگیری زبان برای یادگیری هر چیزی برای رسیدن به موفقیت برای رسیدن به اهدافی که دارید whether you fail or fly at least you tried چه پرواز کنی چه شکست بخوری دست کم سعی کردی whether you fail or fly at least you tried whether you fail or fly at least you tried It's too cold to go outside. It's too cold to go outside. It's too cold. خیلی سرده to go out که بشه بریم بیرون. It's too cold to go outside. خیلی سرد است که به بیرون بشود رفت. It's too cold to go outside. It's too cold to go outside. Would you please wait outside? Would you please wait outside? Would you please آیا می شود لطفا یه کاری رو انجام بدید درخواست معدبانه چقدر عالی چقدر کاربردی و از انگلیسی واقعی جملات و عبارت ها و اصطلاحاتی که در این درس ها داریم خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش همراه بشه با یادگیری و تمرین شما تا باعث بشه که خوب اونها رو به ذهنتون بسپارید بچه ها بارها تاکید کردیم هرچند که دیگه کمتر تاکید میکنیم برای یادگیری خودتون برای رشد اعتماد به نفستون عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. Would you please wait outside? آیا لطفا می شود بیرون منتظر بمانید؟ Would you please wait outside? Would you please wait outside? We hope our guests arrive soon. We hope our guests arrive soon. We hope ما امیدواریم our guests مهمانان ما arrive برسند soon به زودی We hope our guests arrive soon امیدواریم مهمانانمان زود برسند We hope our guests arrive soon We hope our guests arrive soon We did not arrive so soon as we expected. We didn't arrive so soon as we expected. We didn't arrive ما نرسیدیم so soon انقدری که زود as we expected اونقدری که ما انتظار داشتیم expect یعنی انتظار داشتن و expected یعنی انتظار داشتیم we didn't arrive so soon as we expected ما به آن زودی که انتظار داشتیم نرسیدیم we didn't arrive so soon as we expected we didn't arrive so soon as we expected Jack's analysis has been always shallow. Jack's analysis has been always shallow. Jack's analysis analysis که یعنی تحلیل و جک آپاستروفی اس برای بیان مالکیت Jack's analysis یعنی تحلیل جک has been بوده است always همواره shallow سطحی یا کم عمق Jack's analysis has been always shallow تحلیل جک همواره سطحی بوده است Jack's analysis has been always shallow Jack's analysis has been always shallow. Further analysis of the data is needed. Further analysis of the data is needed. Further بیشتر analysis تحلیل of the data از اون داده ها is needed لازمه. Further analysis of the data is needed. تحلیل بیشتر داده ها لازم است. Further analysis of the data is needed. Further analysis of the data is needed. We will get great benefits from learning English. We will get great benefit from learning English. We will get ما به دست خواهیم آورد great benefit سود عالی from learning English از یادگیری انگلیسی بدون شک همینطوره یادگیری انگلیسی باعث میشه که شما مسلح و مجهز بشید به یکی از ابزار و سلاحهایی که برای زنده بودن و زندگی در این دنیای امروزی لازمه و ضروریه بچه ها هر شغلی در هر شرکتی بخواید بگیرید دونستن زبان انگلیسی یکی از اصول اساسیه چه برسه به مهاجرت چه برسه به ادامه تحصیل در دانشگاه های عالی دنیا پس خودتون رو مجهز بکنید این درس ها بسیار ساده است از این ساده تر واقعا نمیشه دیگه انگلیسی یاد گرفت فقط کافی برنامه ریزی کنید طبق برنامه درست از این درس ها استفاده بکنید We will get great benefit from learning English ما از یادگیری انگلیسی نفع عالی به دست خواهیم آورد We will get great benefit from learning English We will get great benefit from learning English. We are telling that only for your own benefit. We are telling that only for your own benefit. We are telling that ما داریم اون رو میگیم only تنها for your own benefit برای نفع خودتان برای سود خودتان ما به خاطر سود خودتون ما به نفع خودتون داریم میگیم که انگلیسی یاد بگیرید باعث بشه که مجهز بشید We are telling that only for your own benefit ما فقط داریم آن را برای نفع خودتان میگوییم We are telling that only for your own benefit We are telling that only for your own benefit. How can you tell what sex a fish is? How can you tell what sex a fish is? How can you tell چطور میتونی بگی what sex a fish is جنسیت یک ماهی چیه How can you tell what sex a fish is شما چطور می توانید بگویید جنسیت یک ماهی چیست؟ How can you tell what sex a fish is? How can you tell what sex a fish is? What sex is your dog? Female or male? What sex is your dog? Female or male? What sex کدوم جنس یا کدوم جنسیت is your dog سگ شماست female ماده or male یا نر What sex is your dog female or male جنسیت سگ شما چیست ماده یا نر What sex is your dog female or male What sex is your dog female or male Please take two steps forward. Please take two steps forward. Please take لطفاً بردارید two steps دو قدم forward به جلو. Please take two steps forward. لطفاً دو قدم به جلو بردارید. Please take two steps forward. Please take two steps forward. Youth looks forward and age backward. Youth looks forward and age backward. Youth یعنی جوان. Looks نگاه میکنه. Forward به جلو and age و کسی که مسنه backward به عقب این یه ضرب مسئله چقدر عالیه بچه ها واقعا چقدر ضرب المثل ها چقدر عبارت های عالی دارید یاد میگیرید دونه دونه این جملات دونه دونه این لغت ها تک تک آجرهای بنای یادگیری شما رو شکل میدن پس همینجا یادشون بگیرید با نوشتن در قسمت کامنت اعتماد به نفستون رو ببرید بالا با نوشتن در دفتر یاد یادداشتتون خوب اونها رو به ذهنتون بسپارید و با تکرارشون با صدای رسا و مقایسه کردن نحوه بیان خودتون با تلفظ در این درس ها ببینید که چقدر خوب دارید یاد میگیرید در مورد این ضرب المثل جوان رو به جلو نگاه میکنه و کلی امید و آرزو در روبروی خودش داره اما پیر به عقب نگاه میکنه و حسرت میخوره امیدواریم که شما در آینده و در پیریتون هرگز حسرت نخورید و به گذشته پرحاصل نگاه کنید Youth looks forward and age backward جوان به جلو نگاه میکند و پیر به عقب Youth looks forward and age backward. Youth looks forward and age backward. That lawyer is a professional man. That lawyer is a professional man. That lawyer اون وکیل is a professional man. Professional یعنی حرفه‌ای man انسان یا مرد. That lawyer is a professional man. آن وکیل یک انسان حرفه‌ای است. That lawyer is a professional man. That lawyer is a professional man. The lawyer proved the innocence of his client. The lawyer proved the innocence of his client. The lawyer وکیل proved اثبات کرد innocence of his client client یعنی مشتری یا موکل در اینجا The lawyer proved the innocence of his client وکیل بیگناهی موکل خود را اثبات کرد. The lawyer proved the innocence of his client. The lawyer proved the innocence of his client.